eerlijk, sorry, ik ben een gewoon Ik ben echt wat duur, man. Daaraan denk ik ook zo. Ik moet even paaien om me te zien, man. Wie me ziet, ziet me, man. Fuck je niet man. Zo wordt jou, zo wordt mij. zo wordt ons allebei. Snap geen hints, dus ik laat het echt daarbij. Zoveel dames, maar ik heb trust issues. Dus dat maakt je kansen klein. Zo wordt jou, en ze wordt mij. Maar ik laat het echt daarbij. Zoveel dames, maar ik heb in shoes. Zet mijn baby boo in de sign. Buy your broken bags, this shit is mine Mijn cash is lang, ga naar de bank Ik cash it out, ik doe mijn dans Links, rechts, slide Money in mijn pocket, ik buy Links, rechts informatie blijven fan Ik chill nu met Kiara, ze is nu met de gang Aan het schudden splash met pap In de pen, doe, ze ziet die move Bitches zijn bij ons en die bitches doen gewoon Ben nu in mijn zone, leave me now alone Ik ben kicking of the ex Ik voel me pretty, ja ik flex Ik voel me pretty, ja ik flex op mijn ex Ben ik on en on to the next Dat zijn dingen zo doen in de trein op die digital tijd Zo wil jou, zo wil mij, zo wil ons allebei Snap geen hints, dus ik laat het echt daarbij Zoveel dames, maar ik heb zes shoes, Dus dat maakt je kans op klein Zo wil jou, en Zo wil mij Maar ik laat het echt daarbij Zoveel dames, maar ik heb zes shoes.